palavra é especial. I am é special. No, não sou especial. A síndrome de Down não é especial. Hum, uma coisa que eu lembrei. Então, gente, por favor. Especial, onde é a palavra mesmo? Hum, entendi agora. Calma aí. Estava, estava, não. Eu me lembro que eu estava no aeroporto. E que queriam botar só em mim. Pra tá quê? Quer achar a coisa de uma criancinha? Vocês especial pra é isso? Enganados. Não sou especial. Não sou. Nem especial, nem anjo, nem nada. Eu sou assim. Eu tenho orgulho. Morri. Ai, ai, minha barriga. Tô tá doente. Eu não sou doente. Não sou tá doente. Aqui sua é história. Como não me brilhar? Será que é doente? Não sou doente. Não mesmo. Tá, gente, olha. Você mais dá. Stop! eu não cadê gente? Eu tomo água. Adorei essa. É isso. Não sou doente. Eu repito várias vezes. Porque assim sinusão não é tipo de doença. Não é dor de cabeça. Não é dor de barriga. Fica doente, é pra ficar de cama é provável que assim síndrome de não é nenhuma doença. Hum, hum, hum, não para, fica aí. Assim síndrome de é uma condição genética, entendeu? Ao todo, não é anjinho, não é, uma, não é doente e não tem gal. Não é, não é especial. É o que, afinal?